gini cuy mohon maklumin ya cuy ya ini kalau aneh uh, terusin Halo cuy, balik lagi bersama aneh Bayu Angga, youtuber newbie yang butuh dukungan dari kalian semua cuy Sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pada kesempatan kali ini Ane bakal ngasih tahu gimana sih caranya auto di Android versi 7 ke bawah ya cuy ya. Uh, mungkin uh, sesi ini ya cuy ya yang paling ditunggu-tunggu oleh uh, sebagian besar orang ya cuy ya. <laughs> sebagian besar orang. Oke, uh, sebelum uh, sesinya ya, ya, Ane uh, bakalan ngucapin ya cek ngucapin dulu minal aizin wal faidin cuy mohon maaf lahir dan batin uh, mohon maafin apa uh, mohon maafin ya cek ya kesalahan dari Bayu Angga cuy apabila ada uh, perkataan maupun perbuatan yang menyinggung kalian semua ya cek aneh pribadi Bayu Angga mohon maaf lahir dan batin cuy <laughs> oke okay. uh, perlu diingat lagi ya ya ini aplikasi Share itu gratis cuy ini Share itu gratis cuy e, eh, mohon untuk kalian ya ya untuk kalian yang sudah praktekin e, dan bisa itu jangan kalian perjualbelikan ya ya jangan perjualbelikan alangkah baiknya kalian share aja video dari Ani ini kepada yang membutuhkan itu ya cuy ya. jangan kalian perjualbelikan cuy oke okay? uh, buat kalian yang belum subscribe ya cuy harap subscribe dari sekarang cuy uh, eh, kalian harus subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya cuy karena apa ane bakalan bikin sesi giveaway di 500 subscriber ane cuy makanya kalian uh, harus subscribe dulu ya cuy ya biar kalian nggak ketinggalan uh, tutorial maupun giveaway dari Bayu Angga cuy oke okay, uh, uh, masuk ke tutorialnya ya cuy ya uh, Ane ini punya tiga file cuy uh, eh, Ane ini punya tiga file dan nanti bakalan Ane upload uh, Ane kasih ke link deskripsi ya cuy link ada di deskripsi uh, kalian itu harus download ketiga-tiganya ini cuy kalian harus download ketiga-tiganya ini cuy oke okay? uh, syarat ya ya syarat untuk kalian bisa auto di Android 7 ke bawah cuy kalian harus punya laptop atau komputer. Kalian harus memiliki itu karena instalasi buat uh, Android 7 ke bawah ini harus pakai laptop maupun komputer ya aja ya. Kalian harus punya. Uh, selain itu kalian harus punya juga kabel USB ya aja ya. Kabel USB buat uh, konekin HP kalian itu ke laptop maupun komputer. Oke. Okay? Uh, bang, kalau aneh nggak punya komputer atau laptop gimana bang oh, gampang cuy kalian kan uh, bisa ke warnet <laughs> cuy ya kalian bisa ke warnet atau kalian pinjem aja cuy kalian pinjem aja uh, kalian pinjem aja laptop dari tetangga atau teman kalian ya cuy ya oke kalau kalau nggak dipinjemin bang uh, kalau nggak dipinjemin kalian bisa kok bisa nabung cuy <laughs> bisa nabung dan beli laptop maupun komputer ya cuy ya oke eh ini nggak bisa cuy langsung install soalnya itu nggak bisa langsung install ke Android kalian cuy oke eh, selain itu aneh saranin eh, buat kalian yang mau download ini ya cuy ya kalian itu harus downloadnya itu di laptop maupun komputer cuy aneh udah ada juga kok e, tutorialnya itu di video sebelum ini ya ya video sebelum ini atau kalian bisa uh, pencet aja sih eh, uh, link yang ada di atas ini sih oke okay. uh, eh, aneh juga uh, kasih linknya juga kok cara downloadnya itu ada di link deskripsi ya ya ada di deskripsi kalian bisa cek nanti sih oke okay. Kalau uh, file dari Ane ini sudah kalian download semua tiga-tiganya dan kalian punya USB kabelnya, uh, kalian uh, bisa langsung praktekin aja ya ya. Kalian itu bisa langsung praktekin aja. Oke, uh, sebelum itu cuy, kalian itu harus uh, pindahin tab APK file ini ke uh, Android kalian ya ya, Android kalian dan install aplikasi Vestap tersebut. Install aplikasi Vestap ini ya, aja ya. Oke, e, kalau sudah kalian install e, nanti bakalan keluar cuy. Kalau sudah kalian install ya, aja. Ya. Kalau sudah kalian eh kalau sudah kalian pindah dan install itu bakalan e, muncul seperti ini ya, aja ya. Muncul seperti ini. Nah, ini cuy ini adalah aplikasinya aja Ini adalah aplikasi uh, fast ya aja ya. Fast automatic clicker. Oke, uh, langkah berikutnya ya aja ya. Kalian sambungin uh, eh, USB kalian ya aja ya, kabel USB atau uh, sudah dari awal kalian sudah sambungin ya aja Kalian sambungin kabel USB kalian. Oke, kalau sudah sambungin kabel USB kalian, kalian pergi ke setting c Kalian pergi ke setting uh, kalian scroll aja ke bawah sih, scroll aja ke bawah lalu ke opsi pengembang ya cik ya. opsi pengembang nah di debugging USB mode debug ini harus aktif cuy di mode debugging USB ini harus kalian aktifin oke okay. uh, eh, kalau mode debugging sudah diaktifin kalian harus uh, pindahin ya cik ya. koneksi komputer ke USB uh, koneksi komputer USB ini kalian ganti ke mode MTP ya cuy ya perangkat media kemungkinan anda mentransfer file media di Windows ya cuy ya oke okay. Eh, ya, biasanya itu uh, ini itu uh, ini itu default di kamera ya cuy ya di PTP di mode PTP uh, makanya kalian uh, harus pindah ke perangkat media ya MTP oke okay kalian pencet aja MTP kalau sudah begini uh, konekin uh, Android kalian itu ke laptop itu sudah berhasil sih oke okay? uh, eh, setelah itu ya ya kalian itu setelah itu kalian uh, double tap yang ADB driver installer ya ya kalian double tap driver installer nah uh, kalian pencet yang tombol centang ini cuy kalian pencet yang tombol centang ini lalu install aja nah kalau sudah begini ini uh, abaikan aja ya ya abaikan aja kalian bisa close Oke setelah itu kalian uh, double klik minimal adb facebook ya ya minimal adb facebook tunggu sebentar nah oke kalian tinggal next next aja ya ya next next aja seperti biasa cuy oke install aja nah kalau sudah gini kalian tinggal uh, finish ya ya finish aja oke okay. uh, eh, kalau sudah begini sih kalian buka fastap auto kalian fast fastap auto kalian tunggu sebentar oke okay. uh, eh, kita keluarin dulu ya ya kita keluarin dulu uh, di sininya sih di sininya itu kalian harus pencet harus pencet adb uh, kecil semua cuy sorry ADB TC PIP 54 kali ya cuy ya eh 54 kali cuy kalian tinggal enter aja nah kalau sudah kalian enter nanti bakalan uh, running ya cuy ya. ini bakalan running nah kalau sudah uh, muncul seperti ini ya cuy ya. kalian pencet lagi cuy ADB TC PIP 54 kali aja ya, 54 kali nah Oke, enter aja. Lalu kalian ke Fastap ya, cuy. Ya. Kalian ke Fastap, kalian buka. Nah, seperti ini, cuy. Nanti bakalan uh, keluar mode seperti ini ya, cuy. Ya. Seperti ini dan kalian bisa start aja, cuy. Kalian bisa start aja. Nah, keluar seperti ini, cuy. Dan ini kalau kalian uh, pakai di Grotopia itu bisa kok. Kalian pakai di Grotopia itu bisa. Cuman hmm kalau aneh buat record ya cuy ya, aneh bakalan tunjukin cuy aneh bakalan tunjukin uh, ininya ya cuy ya, tampilannya cuy punya aneh itu kayak gini cuy kalian sen lihat sendiri ya nah oke okay, uh, eh, kayak gini cuy <laughs> mohon maklumin ya cuy ya. ini kalau aneh eh, uh, terusin ke Grotopianya aja ya. Ane kalau ane terusin ke Grotopianya nanti itu bakalan ngeblank cuy <laughs> bakalan ngeblank dan nggak bisa uh, buat record lagi cuy cuman kalau eh, nggak uh, pas record seperti ini ya cuy ya aneh itu bisa kok aneh itu bisa pakai ini dan ini work ya cuy ya oke <laughs> seperti ini ya cuy ya mohon maklumin banget ya cuy ya oke nah nah oke uh, kalau sudah gini sih uh, instalannya sudah selesai ya instalannya udah selesai wait uh, eh, aneh bakalan kembali lagi ke PC ya aja aneh bakalan kembali lagi ke PC oke okay. aneh saranin ya cuy buat kalian yang pengen bisa ya aja pengen bisa install ini uh, eh, aneh harap ya aja aneh harap kalian tidak tidak skip-skip ya aja tidak skip-skip dan perhatiin dengan seksama ya ja perhatiin dengan seksama uh, tutorial dari Ani itu yang dari awal banget itu pesan-pesan dan kesan itu uh, harap kalian harap kalian dengerin juga ya ja harap kalian dengerin juga oh iya Ji uh, eh, buat kalian yang sudah download sudah praktekin juga dan kalian berhasil ya ja kalian berhasil uh, mohon kalian itu itu sharing ya Jack, sharing di kolom komentar ya Jack. Kolom komentar uh, kalian komen di kolom komentar kalau gimana gimananya ya Jack. Atau uh, kalau kalian masih bingung ya Jack gimana cara installnya itu kalian bisa komen di bawah ya Jack, komen di bawah. Dan ani juga sediain Instagram ani ya Jack. Instagram ani itu kalian bisa pencet link di deskripsi juga Jack. Itu kalian bisa DM uh, gimana gimananya ya cik gimana gimananya uh, cara installnya atau apanya itu kalian bisa cik kalian tinggal pencet link Instagram atau kalian juga bisa uh, bisa gabung di grup WA aneh ya cik grup WA aneh uh, itu masih aktif cik masih aktif kalian tinggal pencet aja link di deskripsi ya cik link WA grup aneh itu ada di deskripsi kalian tinggal pencet aja dan kalian bisa uh, tanya-tanyain cuy tanya-tanyain atau PM private ya PM ke Ane cuy Ane uh, kalau Ane bisa jawab Ane bakalan jawab secepat Ane ya cuy secepat Ane cuy Oke uh, mungkin itu uh, tutorial yang Ane sampein ya cuy ya. Ane sampein dan semoga buat kalian yang sudah praktekin juga nggak ada kendala ya cuy ya. nggak ada kendala dan bisa ya cek bisa sampai buat auto ya cek bisa buat auto oke okay? uh, eh, cuman segitu ya ya uh, mohon maaf kalau nggak bisa tampilin yang auto di GT nya ya ya auto di GT nya soalnya itu ya terbatas oleh terbatas oleh Androidnya juga sih terbatas oleh alat buat uh, eh, praktekinya ya ya Oke, uh, oke sekian ya ya dari Bayu Angga. Ane ucapin terima kasih yang sudah lihat juga ya ya. Jangan lupa subscribe cuy. <laughs>